Boas pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou aqui com um vídeo que vai ser eh, relativamente rápido, é só para vos mostrar que recebi uma caixa <laughs> nova. Aqui temos, desta vez é do eBay. Pá, sinceramente é um par que eu queria quase desde que comecei a colecionar Jordans. vamos eh, ao é que interessa. Depois tenho aqui um assistente para ajudar a abrir as caixas. A caixa não é original, mas o par é. <laughs> e é o mais importante. Aqui temos Jordan 4 Green Glow. Pá, não sei se curtem ou não, deem a dica se curtem este par, se têm, quais foram os vossos últimos piques, subscrevam a cena, metam gosto no vídeo se gostaram, metam não gosto se não gostaram, e estamos juntos, é isso, até breve pessoal, fiquem bem.